Calma aí, mano. Calma, mano. Que violência, rapaz. Violência. Toma, sua filha da puta. Ai, meu Deus. Corre. Calma, gente. Violência. Violência, povo. Que violência. Ai, caralho. Violência. Vem cá, filha da puta. Violência. Gente, eu, não, eu sou da paz. Pessoal, Green Place, por favor. Ah, não. Green Place é da natureza. man Place, por favor. Os parece uns Kenga, umas Kenga da... Ah, meu Deus. Por que vocês estão assim? Parecem uns Kenga. Toma, seu filha da puta. Gente, me desculpa minha... Não, mentira, gente. Eu, é, eu tô brincando aqui. Gente, calma, pessoal. Eles querem me bater, pessoal. Desculpa, mas eu tenho que revidar. Desculpa, pessoal. Nossa. Bate nos dois de vez. Puta. Opa. Desculpa. Desculpa. Desculpa. Desculpa. Ah, eu quebrei. Opa, dinheiro. Dinheiro. Uhul. Oi, tudo bom? mulher, calma, mulher. Mulher, por favor. Eita, os peitão batendo. Mulher, me desculpa, mulher. Mulher, calma. Calma, mulher. Mulher, por favor. Mulher, eu tô te fazendo de otária. De otária, né? Oxi. Ih, vai colocada. É burra também. Desculpa, mulher. Mulher, desculpa. Desculpa, mulher. Mulher! É minha mão, é minha mão, é... Sabe? Desculpa. ainda tá viva. Calma, mulher. Mulher. Mulher, por favor. Sai da minha frente. Desculpa, pessoal. Desculpa. Mulher, por favor, mulher. Ai, meu Deus, ela ainda tá, tá atrás de mim. Socorro, ai, meu, ai, não sei. A mulher, cadê a mulher? Cara... Não, agora é o homem. Sai, sai. Cadê a mulher? Eu quero a mulher. A mulher mais engraçada. A mulher sumiu. Sai de trás de mim. Que saco. Desculpa, desculpa, pessoal. Não queria fazer isso. Sai. Socorro! Tem uma mulher, tem uma mulher louca atirando! Ai, onde, onde, onde é que eu tô? Eu tô, eu tô na selva, eu tô na selva, pessoal. Ai, meu Deus, pula, filha da puta. Meu Deus, que é isso? Corre, pessoal. Meu Deus, meu amigo morreu. Ah, quebrou tudo. Sai daí, seu filho da puta, a gente vai morrer. Policial, por favor. Policial. vagabunda. Não, eu não quero morrer. Gente, ela tá atirando mesmo. Tom. Gente, é muito bugado isso aqui. Mata ela! Eu não acredito que eu não consigo atirar. Então, né, pessoal? Então, Gans, eu morri aqui da mulher. Tô cansado de todo mundo. Todo mundo me mata com essa porra. Vem todo mundo brigar aqui. Venha, venha. Uhul! que pariu. Eu já tô cansado de vocês. Você toda hora me mata. Socorro, eu não <laughs> aguento meu Deus. What the fuck, mano, eu vou morrer. Meu Deus. Só vendo de arma, né, pânico? Não aguenta. Toma! Ai, morri, morri de novo. Oh my god. Eu cansei, pessoal. Ó, pessoal só vivem me matando. Ainda bem que meu jogo tá salvo. vovó. Ih, a vovó quer vir pro, pro fight. Não consegue andar direito. Ó, oh, dois, dois. Ah, tá bom. Eu quero sair dessa vida. What the fuck, mulher? Por que você tá... saiu correndo? Roubou, roubaram seu carro. Eita, what the fuck, mano? E eu vou roubar ela, foda-se. Desculpa, pessoal. É desculpa. Tô nem aí, venha policial, venha. Né? Muito bom aqui o trânsito, está ótimo. Que, what the fuck? O cara tá... What the fuck? Puta merda! Meu Deus. Sai daí. Cara! O cara tá ficando louco. Puta que pariu. Tá, what the fuck? Meu Deus. What the fuck? Pessoal, what the fuck? É, é sério, eu tô impressionado. Eu que... Quatro carros explodiram. Quatro carros? Um caralho, cinco carros. Cinco, eu não sei contar. Seis carros. Puta the what the fuck Nossa Eu estou aqui em busca de aventura Oi, tudo bem? Nossa, é lento pra cacete Tô aqui na... Na... Aonde? Na Burger Shot. Muito legal. What the... pegando fogo na xereca. Uh, chibiu, olha o chibiu, olha o chibiuzinho. Tá apagando seu fogo no chibiu. E morreu. What the fuck? Morre, diabo! Nossa, tá passando mal mesmo. Mas já apareceu outro aqui. Só tem pão. Ó, tem uma, uma grana aqui que eu não vi, ainda bem que eu vi, porque eu não tinha visto. Alguém no banheiro. Por que, que o banheiro aqui tá fechado? What the fuck? Oxi, como assim? Não tava todo mundo morto? Oxi, ah, eu, não pessoal não tô entendendo mais nada, sério. Essa mulher aqui tava morta, what the fuck, ela tá dormindo? Não bate na vovó não. Gente, a mulher tá simplesmente morta. Acorda. Você não está morta. Você não está morta. Eu sei que você não está. Acorda. Ela tá morta mesmo. É, ela tá morta, pessoal. Achei que ela tava viva. Ela tá morta mesmo? Puta que pariu, que jogo filha da puta. Ah, eu saí. Eu nem queria. Ai, cansei dessa vida. bem não. Hein? Sol. Opa! Camarada, cuidado. Oi, pessoal. É, o que, what the fuck tá acontecendo aqui? Eita, poxa, what the fuck? Ei, carrão. Um, dois carros. Então, gente, então, Deus então, eu não posso ultrapassar aqui, né? Porque senão eu vou morrer. Porque eu já tentei, morri. What the fuck, que é aquilo? merda, vai. Tá. Eu não consigo subir. corre, você é louco, mano. Ô, oh, louco. Onde é que eu tô? Mentira. Apareceu um... Os carros aparecem do nada. What the fuck? Eita, poxa, como é que eu vou aqui, não? Mentira, mentira, mentira. Mentira o que, mano? Mentira, what the fuck? Tá, o carro não quer ir pra onde eu quero ir, né? Deixa o carro ir pra onde ele quer. What the fuck? tá. Você... Eita poxa! Tem helicóptero. Helicóptero. Não me julgue. O que foi que é massa, viu? Que é massa, não, não é pizza não. Era pra me ter subido, né? Onde eu tô? Onde dia que eu tô? Jesus. Calma, carro, calma. Calma. Calma. Então, pessoal, não tá acontecendo nada aqui, só. Muito bom, policial. Você tem bola de sal, porra. Fudeu muito. Agora fudeu, mano. Corre muito. Ninguém vai me achar aqui. Ninguém irá me encontrar. Encontrar em mim. calma. Continue calmo, cap calmo. É, eu me empreendi. Fudeu muito. Corre, viado! What the fuck é isso? Ainda continua atirando. Muito bom. Tô cansado dessa vida, mulher. Oi, eu queria estar morta. Oi, mulher, eu queria estar morta, porra. Nossa, a mulher foi atropelada. O cara tá com a arma, mano. Nossa, eu não sei andar de moto. Mas eu não gosto de pilotar a moto. Ah, mentira. Ah, tomando cu agora. King House. Tô na praia? Na praia? Eu quero dirigir um barco. Ajude-me. caralho. Muito bom. Ah, e lá vamos nós.